Min ambition med datalogistudiet, det er, at jeg gerne vil gøre en forskel for verden. Jeg vil gerne bruge min viden til at gøre ting bedre og ting anderledes, end det er i dag. Du kan jo bruge datalogi alle steder i verden. Designe brugergrænseflader, så børn kan lære at læse. Lave machine learning på DNA-strenge, så du kan kurere kræft. Vi bliver undervist øh, af de allerbedste, altså de ledende forskere i verden. Og det synes jeg er mega fedt og meget motiverende og inspirerende også. Jeg synes, at kryptologi er rigtig spændende. Øhm, især fordi vi øh, kan sikre folks privathed, når de færdes på internettet. Det kan være øh, netbanksikkerhed, eller bare logge ind på Facebook, der er krypto over det hele. Dataloger, øh, især for Aarhus Universitet, de er ret eftertragtet ud i erhvervslivet. Jeg står lige nu, føler jeg, et sted, hvor jeg har alle døre åbne.